सुशान्त सिंह राजपूतको दुःखद निधनपछि आलिया भाटका पिता महेश भाटको साथ सुशान्तकी कथित प्रेमिका रिया चक्रवर्तीको पुरानो तस्विर भाइरल हुँदैछ सुशान्त सिंह राजपूतको मृत्युको वरिपरिको विभिन्न षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरू सोसल मिडियामा उजागर हुँदै गर्दा दिग्गज फिल्म निर्माता महेश भाटलाई सुशान्तका क्रोधित समर्थकहरूले निशाना बनाएका छन् र ट्विटरमा विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू उठाइरहेका छन् सुशान्तकी कथित प्रेमिका रिया चक्रवर्तीसँग उनको पुरानो तस्विर इन्टरनेटमा भाइरल भएपछि गहन छानबिनको माग गर्दै सोसियल मिडिया प्रयोगकर्ताहरूले राजपूतको लागि न्यायको माग गर्दै विभिन्न किसिमका विश्लेषणहरू पेश गरेका छन् अहिले भाइरल भइरहेको उक्त तस्विर रिहाले दुई वर्ष अघि महेश बाटको जन्मदिनमा उनलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै सार्वजनिक गरेकी थिइन् बाटले रियाको कानमा टाउको राखेर खिचिएको उक्त तस्विरले अहिले ट्विटरमा निकै विवाद सिर्जना गर्दैछ बाट र रियाको कामुक तस्विरको साथसाथै केही भयानक आरोप तथा दावीहरू पनि भाइरल भइरहेका छन् पोस्टहरूका अनुसार महेश भाट र रिया निकै नै नजिक भएको देख्न सकिन्छ यद्यपि पोस्टमा लगाइएको आरोपहरूका बारे औपचारिक रूपमा कुनै पनि पुष्टि भएको छैन दर्शकवृन्द सुशान्तको मृत्युसँगै ट्विटरमा भाइरल भइरहेको पोस्टमा के के दावी तथा आरोपहरू लगाइएको छ त जान्नका लागि कृपया हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र मन परेमा सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला साथै हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला पोस्टहरूमा भनिएको छ कि सुशान्तको कम्प्लेक्सको सबै सिसिटिभी क्यामेरा उनको मृत्युको अघिल्लो रातदेखि बन्द थियो घटनाको एक दिन अगाडि उनका केही साथीहरू उनको फ्ल्याटमा आएका थिए र उनीहरूले भव्य रमाइलो गरिरहेको प्रश्न सुन्न सकिन्थ्यो जुन डिप्रेसनका बिरामीहरूमा प्राय पाइँदैन सुशान्त घटनाको केही घण्टा अघि फ्ल्याटबाट निस्किएका थिए र खुसी मुद्रामा नै देखिन्थे भाइरल पोस्टमा उल्लेख गरिएका अनुसार सुशान्तको मृत्यु हुनुभन्दा केही दिन अघि दिहाली सुशान्तसँगको सबै व्यक्तिगत फोटोहरू उनको इन्स्टाग्राम पेजबाट हटाएकी थिइन् पोस्टरमा उल्लेख गरिएको अनुसार सुशान्तको अपार्टमेन्टको डुप्लिकेट चाबी पनि हराइरहेको थियो त्यसपछि अन्य केही दावीहरूका अनुसार महेश बाटले एकपटक अन्तर्वार्तामा सुशान्तले एक दिन आत्महत्या गर्नेछ भनेर भनेका थिए त्यहाँ अन्य दावीहरू पनि गरिएका थिए तर तिनीहरूलाई रिपोर्टहरूले पुष्टि गरेको छैन केही समय अगाडि महेश भाटका भाइ तथा फिल्म निर्माता मुकेश भाटले मिडियासँग कुराकानी गर्दा सुशान्त सिंह राजपूतलाई परविन बबी वेमा जान लागेको महसुस गरेको बताएका थिए अभिनेता परविन बबीलाई प्यारानोइड जोफ्रेनिया भएको पत्ता लागेको थियो र निर्माता मुकेश भाटले भनेका थिए कि उनले सुशान्तको मृत्यु लामो समयदेखि आउँदै गरेको देखेका थिए उनको उक्त भनाइप्रति क्रोधित भएर नायिका कङ्गना रनावतले प्रश्न उठाएर बनाउनु भएको भिडियो पनि भाइरल भइराखेको छ सुशान्त सिंह राजपूतका परिवारले उनको मृत्युको पछाडि षड्यन्त्र भएको भन्दै यस सम्बन्धमा प्रहरी अनुसन्धानको माग गरेको छ मिडियासँग कुराकानी गर्दै गर्दा सुशान्तका मामाले भने हामीलाई लाग्दैन कि उनले आत्महत्या गरे पुलिसले यसको अनुसन्धान गर्नुपर्छ उनको मृत्युको पछाडि षड्यन्त्र रहेको देखिन्छ उनको हत्या भएको हो साथै जनअधिकार पार्टी प्रमुख पप्पु यादवले पाटनमा अभिनेताको निवास भ्रमण गरेको थिए र उनको परिवारसँग भेट गरेका थिए बैठकपछि उनले पत्रकारहरूलाई सुशान्त सिंह राजपूतको हत्या भएको र उनले आत्महत्या गरेको हुन नसक्ने र उक्त विषयमा सिबिआई जाँचको माग गर्ने बताएका छन्